تكتب الحسنات ناسة بأطهر سفر ثلاثون انقضت أعوامها ما شأنها في الدهر ملائك تكتب الحسنات ناصعة بأطهر سفر ثلاثون انقضت أعوامها ما شأنها في الدهر لقد رسمت سبيل الخير والإحسان طول العمر لقد رسمت سبيل الخير والإحسان طول العمر غدا الذكرى بطول العمر غدا الذكرى بطول العمر لعل الله يجمع رفقة الأحباب يوم الحشر لعل الله يجمع يجمع رفقة الأحباب يوم الحشر نعيم الخلد نعم الأجر أراد الله أن يبقيك للمحزون والمكلوب وأنك للمسافر في ظلام العمر مثل نجوم أراد الله أن يبقيك للمحزون والمكلوب وأنك للمسافر نجوم كموج البحر كموج البحر تلتطم المشاعر من أمانيها فتشفي الروح تلتئم الجراح لمن يعانيها كموج البحر تلتطم المشاعر من أمانيها فتشفي الروح تلتئم الجراح زانا في مراسيها تهز مراكبا تغفو حزانا في مراسيها ينبئها ينبئها ينبهها نسيم الفجر ينبهها نسيم الفجر يشاء الله أن يبقيك للرحمة عنوانا فآويت اليتامى صبية كانوا وشبانا يشاء الله أن يبقيك للرحمات عنوانا فآويت اليتامى صبية كانوا وشبانا وأنشأت يدل الخير قلب بالفضائل فاض إيمانا يدل الخير قلب بالفضائل فاض إيمانا ذكرتك واحة للخير تروي الخير في بلدي وبلسم رحمة لكسير قلب موجع الكبد ذكرتك واحة للخير تروي الخير في بلدي وبلسم رحمة لكسير قلب نوجع الكبد وكهفا يحتمي فيه المسافر من هجير غدي وكهفا يحتمي فيه المسافر من هجير غدي أدام الله أدام الله أدام الله منك الخير والإحسان للأبد أدام الله منك الخير والإحسان للأبد أدام الله منك الخير والإحسان أحبك كيف لا يا بر فيك تأكدت ثقتي لأني فارس بالعلم أكتب فيه ملحمتي أحبك كيف لا يا بر فيك تأكدت ثقتي بأني فارس بالعلم أكتب فيه ملحمتي همام قد وضعت بخالقي دون الورى ثقتي هدى القرآن هدى القرآن هدى القرآن يغمرني وقول الحق في شفتي هدى